から、えーえっと、ディスモールをます のさっき風が強いのであのぶつかって音が壊れちゃったんですけどこれ何と思うここれはシャープこれは何シャープだと思うこっちがシャープ2これがダブルシャープどっちでしょう正解はもう時間切れはい正解は2でした ありがとうございました